izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə sobada çox ləzzətli toyuq və kartof qızartması yeməyini hazırlayıb göstərəcəyəm. Bunun üçün toyuğu əvvəlcədən yumuşam, hissələrə bölmüşəm. Kartofu baxın bu şəkildə doğramışam. İndi isə sosumuzu hazırlayaq. Sosumuzu hazırlamaq üçün 1 İlk əvvəl mayonez götürür. Hardasa 2 xörək qaşığı qədərində. Üzərinə zövqə görə duz, sarı kök, qırmızı pul biber, su əlavə edib qarışdırırıq. Bir qədər də bitki yağından istifadə edirik. Hazırladığımız sosdan doğradığımız kartofların üzərinə bir qədər gəzdirib qarışdıracağıq. Kartofları qarışdırdıqdan sonra qırağa qoyuruq. Sousumuzun üzərinə tomat pastası əlavə edirik. 1 polet qaşığı qədərində tomat pastasını da sousa əlavə edib qarışdırırıq. Tomat pastası tam həll olunduqdan sonra toyuqları üzərinə əlavə edirik və yaxşıca qarışdırıram. Dolmanın tavasına ət və kartofları yığdıqdan sonra istədiyiniz formada yəni yığa bilərsiniz. Kərə yağı əlavə eləyirik və 190 dərəcəli sobada 40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyi sobadan çıxartdıq. İndi servis edəcəm. Çox ləzzətli yeməkdir. Siz də hazırlayın, bişirin, afiyətlə yeyin. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik